ja często angażuję się w inicjatywy lokalne, ponieważ jestem otwarta na wszelkie nowości, na świat i, i lubię się coś nowego dowiedzieć, czegoś nauczyć i zawiązać nowe przyjaźnie. Może być koniec.